မှာကျွန်တော်တို့ကြာကြရင် sexual abuse လုပ်ခံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk factor အဲ့တော့ risk factor ကိုဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဒီလိင်ဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကို ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်အားလုံးမှာစော်ကားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါဒီပြတ်တာဖြစ်လဲပါ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြောပြောလို့မရဘူးအကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှအကြောင်းတရားကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှဒီပြတာပြီးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် level မျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်နော်ဘာ proud level ပါဆိုရင် individual level ပါခလေးတယောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းရ sorry ဒီ level တစ်ခုပါကြည့်လိုက်အများဆုံးဘယ်လိုခလေးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာဝယ်ရတာပထမချက်က disability ဆိုခေါ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗာလဲမစွမ်းမတန်ကလေးတွေပေါ့နော်အခွင့်အရေးယူရနေတဲ့ကျူးလွန်စော်ကားတာအများဆုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော် disable ဖြစ်တဲ့ကလေးရှိတယ်ရင်ဒါစော်ကားဖို့လူတွေက target ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိရှိသဘောပေါက်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ serious physical and mental illness တွေပါတွားပါတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခိတကလေးတွေနော် အဲ့လိုကလေးတွေကလည်းပဲစော်ရခံဖို့လာတာအများကြီးရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိတဲ့ကလေးတွေ aggressive behavior ကြမ်းတမ်းရိုင်းတော့ခက်ကြမ်းကြကလေးတွေနောက်တစ်ခုကတော့ attention difficulties ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကလေးတွေတော်တော်များများယောဂအနေနဲ့တော့မပေါ်သေးဘူးဗျစနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် attention deficit syndrome စနေပြီ ကလေးတွေတော်တော်များများအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဟုတ်တာလားဒီမှာမူဂျိုဆရာမတွေမူလာရန်ဆရာမတွေတဟိုက်ဆရာမရှိခိုင်မစာတင်ကြည့်တဏှာမှာထိုင်ပြီးတော့ concentration အပြည့်နဲ့စာကိုနားထောင်တာမျိုးအင်မတန်ရှားသွားပြီသူစိတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီရောက်ဒီရောက်ဟိုဟိုရောက်တယ်ဟုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စာပေပညာရဲ့တိုးတက်မှုကလည်းနှောင့်နှေးလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ attention deficit ADS ပေါ့နော်စလုံးခေါ်တယ်ကဘာမှာအရန်လေ့လာနေကြပြတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်အတိုင်းသာချေတော့ကြပြောရင်ပြောပဲချို့ကပြောကြတာခင်ဗျားဗျာ psychology တွေတွေ့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအယူတော့အောင်းမဲ့နေတာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆရာဝန်တယောက်ကလူနာလူတယောက်မြင်ပါလဲယောဂလက္ခဏာမြင်တာ तू ကပါလဲတိုက်ကို sensitive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် social science ကလူတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝေဒနာကိုလေ့လာတဲ့လူတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆိုသူများတာပိုအော်တယ် ပေါ်အမိတော့ပြဿနာတစ်ခါတာတက်တယ်ဟုတ်လားမင်းကဘာလို့ဒီဟာရှောက်ပြောရတာလဲဆိုတော့ပြဿနာတက်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင် attention deficit syndrome လာလိုက်မှန်တော့တိုးတဲကာကွယ်ထား immunity ထူရအောင်ဆေးထိုးထားကာကွယ်ဆေးထိုးထားနောက်တစ်ခုကခလေးကြီးပဲ focus လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလေခလေးက victim လေသူကခါမယ်ခံစားရမယ်လို့ caregiver fighters ခလေးကိုစောက်ရှောက်တဲ့အဓိကစောက်ရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီထဲမှာမှာ substance abuse လို့ခေါ်တဲ့မှုအစေဝါနဲ့အရက်အရက်ပါဘူးပေါ့နော်မှုအစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေဟာခလေးတွေရဲ့ care giver ဖြစ်ထားရင် ခလေးတွေအန္တရာယ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ခပြားတို့ကြားပါကြားနေတာပဲသတင်းတွေတိတ်ဆိတ်ဖတ်လို့ရှိတွေ့နေတာပဲဘာလဲအရက်မူးပြီးတော့မွေးဆေးဝါးဆွဲနေပြီးတော့စော်ကားသွားတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကခလေးတွေတူးချင်းမရှိနေသင့်ဘူးလို့ဆရာပြောချင်တာ ကြုံပါလိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟိုဟိုပထွေးနဲ့သမီးပထွေးကအရက်မူတာမချိန်မှာမစော်ကားဘူးအရက်တွေတောက်ပြီးတော့လူမမသိသူမမသိတောက်တာခါနောက်ဘက်ပါကျော်ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ abuse subset abuse လောက်တာလောက်တာလူတွေမှာအဖြစ်များဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုသုံးဆွဲလူတွေဒီမှာဘေးနာမှာကိုသားသမီးကိုနီးနီးကပ်ကပ်တူးတဲ့မရှိနေဘူးအရာအရေးကြီးတယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကောင်းတဲ့သိပေးလာတာနောက်တစ်ခုက physical and mental health problem တချို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာကြောင့်လည်းကျူးလွန်သွားတာလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောပြောရတဲ့ disability ရှိတဲ့လူတွေ low self esteem ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုင်တာ self esteem low ဖြစ်နေတာကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်မားအောင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ကိုကိုကိုတာဝန်ယူရစိတ်ရှိရမယ် ကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုတိတ်ဆောင်မြတ်မားအောင်ထိမ့်သိမ့်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကင်းမဲ့လားတွေ့ရတာကျွန်တော်ခဏပြောလို့ရှိရင်ရိတ်ခါကိုတိတ်ခါနဲ့မလဲနဲ့ဟာရိတ်ခါတယ်မဟုတ်ဘူးဘာမှဆိုအကုန်လဲတယ်လူအများကြီးမဖြစ်လား esteem low esteem ဘာမှဆိုတိတ်ခါမထိန်တော့ဘာမှဆိုตายရမှုလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဘာပြောပဲကိစ္စမရှိဘူးသူ့မှာဘာမရှိဘူးလဲထိမ့်သိမ့်စာကိုတိတ်ခါဆိုတော့ မရှိဘူးတရက်ကွက်လုံးဆဲပရိဘာဖြစ်လဲကိုသူ့ရဲ့တာမှုရေးကြည့်တယ်နော်နောက်ဆိုတာ teenage parents ဆရာတို့တကဘာလုံးမှာဒီနေ့ပညာရေးလောကကြီးကိုကျဲကျဲလောင်လောင်စိတ်ခေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် teenage pregnancy လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကိုဝန်ဆောင်တဲ့ပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအစပြောနေတော်တော်လေးအချိန်ရလာပြီဒါတွေကခုန national development အတွက်အခုအဟန့်တားကြီးပဲ လူတယောက်ချင်းရဲ့အဖွံ့ဖြိုးရေးအဟန့်တာဖြစ်သလိုလူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအဟန့်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးသဘောထားလဲစိတ်ချင်တာနော်အဲ့တော့ဆစ်ဆိုကျင်ထားတော့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ divorce လုပ်တဲ့အိမ်တော်ကွဲတဲ့ပြဿနာလည်းကြီးကျယ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လာတာဟုတ်တယ်နော်အငယ်ရတဲ့အိမ်တော်ပဲပေါင်းတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခင်းခင်မဲ့ပုံကိုယ်လေးတော်များအိမ်သားကြပါ အင်းရိုးသွားပြီဒီဒီမျိုးသမီးကပါပါဆရာရနှစ်20ကျော်တော့ရိုးနေပြီနေ့တိုင်းဝက်သားကြီးပဲစားတော့မစားကျင်တော့ဘူးအသားပြောင်းစားကျင်တယ်ပေါ်လာတယ်အသားပြောင်းစားတော့အဲ့မှာတွေပါ divorce ဖြစ်ကုန်ရောခုနငငယ်ရနဲ့အိမ်တော်ကြခြင်းသည်ခုနငငယ်နဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့အိမ်တော်ပွဲမှာမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကြကြငငယ်လေးပေါင်းပြီးတော့တတိတဘာဟိုပေါင်းလို့ကျွန်တော်လာပြီးကန့်မှတ်နေမယ်အများအားဖြင့်ဖြစ်ဖို့အလားလားပွဲဖို့အလားလားအများများ အဲ့ခါမှာအဲ့လိုကလေးတွေကြီးပြင်းလာကလေးတွေလည်းပဲဗာလဲလိန်ဆိုင်ရာစော်ကားကြီးခံရတတ်တယ်အာသီထားပါซีฟัม caring for well-being